Inilah perakam kita. Outdoor lah tak ada apa yang kau tengok tadi inilah hasil dia. Okay, saya sebagai uh, manager untuk Waraka 2019 banyaklah banyak masalah lah sekarang ni. Boleh lah okay lah bagi saya. Cuma biasalah tengah suka-suka tengah layan terlampau over confident jadi lupa step semua. Ada lupa step lah senyum-senyum dulu. Eh eh ha, terus senyum lain kan. Tadi pun senyum sini macam eh ha, ah, itu. Uh, ah, saya rasa semuanya okey-okey. Saya ingat saya lepas. Sebelum saya ingat saya tak lepas nak flip kena tu Screen tu Tapi Alhamdulillah saya okey dan semuanya selamat selamat. Yeah. Yang ini tak selamat. <laughs> ini tak. Ini apa cerita ni? uh, saya satu saya macam satu tadi ah saya rasa macam nak main drum kat tepi tu saya sepak <laughs> sikit drum aku tang ah. Sebab dia ada apa alat-alat muzik kan. So, tak saya tak macam, tak tak ni apa? Ni kau buat apa? <laughs> ini uh, penutup saya punya aurat. Oh. Okey saya. Tuna. Okey. Eh. Okey, okay. semua okey. Tapi aku tak buat tinggal alam. Ah. Wan kena settle kan Apa cerita? Alhamdulillah saya tak rugilah saya tidur pukul 5 Saya ingat rutin <laughs> Betul ke? Betul tapi adalah sikit-sikit saya lambat Tapi uh, kemungkinan uh, saya banyak talk rock hari <laughs> Talk rock semua hafal Talk semua hafal Dan power move saya terlupa <laughs> Komen apa? Netizen? Hah? Apa dia? Ada kumpulan free tak? Ya? tak, tak ada Tak ada Kita orang pun tak ada Saya sebagai pihak netizen Apa menari-menari macam ni ha? Mana ada masa depan ha? Apa menari Buang-buang masa lah menari macam ni Dinosaur ni dia dinosaur <laughs> Dinosaur Itulah dia show tadi ah, Memang penat Walaupun saya tak ada solo Biasalah bagi budak-budak muda solo Yang lama-lama dua buat step saja. Ha, bagi dia orang peluang pula. Macam mana? Legend. Ha? Baik punya. Tapi stage agak kecil. Biasalah. Dah agak dah stage kecil. <laughs> Tapi kita orang profesional, jadi kita orang dapat menyesuaikan diri. Tapi macam biasa kapet uh, stage tu barai. Nasib lah siapa yang buat show lepas ni. Badan muka kau. Macam pegang kamera? Perasan? Kamera terlalu berat. Uh, <laughs> Canon nanti kena keluarkan kamera yang terlalu ringan lah. <laughs> Sebab tangan jadi menggeletar semua kan. So, tukarlah kamera. <laughs> Ya, dengar tu Canon. Tapi Canon dah keluar baru dah. Ah, eh. Canon keluar mirrorless. Kecil oh. sikit, full frame. Tapi saya suka berat. Sebab dia akan menegangkan otot-otot saya. Jadi saya tak perlu stretching lagi. Kadang lebih berat, lebih stabil. Aku bukan apa lah aku cakap kau nak Aku sebagai manager 2019 untuk wakak aku ni Aku cakap kau benda step kau kena ingat Kan? Faham? Ha? Nombor dua kau kena tahu Macam mana bila counting kau nak masuk ni Kau okay? Yang ketiga ni lah Yang ketiga ni Jangan sekali kau buat move Kau langgar drum Okay okay Okay Kau panggil budak kawan kau ni seorang Ram Dia panggil First kita Kena tahu lah step Okay Okay Ha. Kau okay. Okey. Kau okey? Ha? Aku okay. Okey. Tadi saya Singapura okay. tu memang okay, aku tak okey. Yang kedua. Ha, dah agak dah. <laughs> Dia tiba stop. Okey, yang kedua <laughs> ah. counting lah. Counting, kena tahu. Kau kena tahu counting. Okay ya. Kau satu, dua, empat, lima Betul Tiga tu memang tak ada Oh, tiga memang tak eh, ada eh, Empat yang tak ada Empat yang tak ada ha, Kita bangsa satu, Melayu Tak ada Nombor empat Oh Haa, ah, nampak Okay Yang terakhir ni lah kan? Yang terakhir ni aku tak suka kalau kita buat move yang langgar drum. Ah, okey okey. Orang okay. main drum dekat kaki. Tak, saya geram tengok peralatan guys. Peralatan saya ke, baru beli gitar. Hubungan ke dan juga pertalian ke aku tak kisah. Tak sekarang ni kau langgar drum tu. Sekarang ni kita kena bayar 4.321 action. Action. Maknanya billion. lah ha. Drum dorang. Kau tahu tak siapa yang belakang? Siapa siapa? Slash Slash Slash <laughs> Dia datang kat aku Eh dia datang dekat aku Dia kata Eh hey, bro apa ni bro Ha? Dah, eh. lu dah langgar gua punya drum bro Slash main gitar Kenapa dia komplain pasal drum? <laughs> Itulah tu Tak disebabkan kau Maka daripada masalah ni kau Kau bawa nama aku Aku punya kru Aku bina tahun 2018 malam kau Kata biar turun lebih. Maaf, Maaflahkan saya. Biar turun lebih jangan <laughs> clash. clash. Clash. Clash. Clash. Ha sikit-sikit bahan aku. <laughs> kau pelat eh, kau pelat eh. Tunjukkan Ben Hop paling buruk di dunia. Ya. Itulah dia. <laughs> Ben Hop yang paling buruk di dunia. Macam mana tu? Senyum dia, dia ada senyum sikit Macam mana oh, kau kena fikir Kau kena tahu kau punya jarak, kau punya space dengan drum Contoh drum ada kat sini Kau buatlah depan Aku dah cuba Tak boleh ke? Kenapa tak boleh? Eh aku tak nampak kau kat belakang ni Memang kita orang position Eh kat dekat bawah tu padang kau boleh buat Kau tahu tak? Eh buku aku malu lah macam ni Ha? Eh kau sini Kau ajar sudutan episod kedua nanti. Aku nak clash dengan kau. Komen <laughs> sebagai netizen tengok show tadi. Hai. Tak tahulah. Macam mana rasa saya? Saya rasa macam hina tengok. <laughs>